වෙනද වගේ මයිබෝන් කල පිළිගන්න ගොල හැමදනාම වීඩියක පටන්ගන්න කලින් පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනි ඉංගලිස් විඩියම් කරන්නයට ඔගලොට තේරෙන නැති සිංහල ටර්ම්ස් තියෙනවන පල්ලා කමෙන්ට සක්ෂණ එකව කමෙන්ට කරන්න එතකට මට පුළුවන් ඒව සබ්ටයිල් විදිට ඇඩ් කරන්න මේ වීඩියකට ගොල කැමතිනම් ලයික එකක් දාන්න යගේ මොගොලන්ගේ අදහස් මොනහරි තියෙනනම් පල්ලා කමෙන්ට සක්ෂණ එක අපි ගැන කතා කරමු මේ වීඩියක ගොලගේ පිසික් කරන්න ඒවගේ සයින්ස්වල්ට ඉන්ට්‍රස් යාලුත්තක ෂයා කරගන්න මතකද පල්ලා තින රතුපාට සබස්්‍රයි බට්න එක බලා ඉඩ හැපති තින බෙල්ලයි කන එකක් කරන්න එහෙමනොත්තමයි මේ වගේ විඩියක් දාපු ගමන්ගේ නොටිකේෂන එක ගොල ගවට කන්නගන්න පුළන් වෙන්න ෆෙස්බුක් එක ඉන්ස්්‍රගම් එක YouTube එක අපි ෆලෝ කරන්න අපි කතා කර කර හිටිය පදාර්තහ විකිරණ පාඩ මේ එක්ස් කරන ගැන අදි කතා කරන හිතන් ඉලෙක්ට්‍රෝනන් වික්ෂ ගැන ඉලෙක්ට්‍රෝනන් වික්ෂයට යන්න කලින් එක්ස් කරම ගැන තාව පොඩි දේවල්ටිකක් තියෙන කියන්න ඒටික කියලෙන්න පලනිදේ තම එක්ස් කරන මොනවගේද කියන එක එක්ස් කරන කියල කියන්නේ විද්‍යුත් චුම්බක තරංග වර්ගයක්. ඉතින් මේ විද්‍යුත් චුම්බක වර්ණාවලියේ තරංගායාමයේ ඇන්ගස්ට්‍රන් 10 නම් ඇන්ගස්ට්‍රන් 0.01 විතර වෙනකන් තමයි x කිරණ රේන්ජ් එක කියලා අපි කියන්නේ. නිදහස් අවකාශයේදී x කිරණ රේඛීයව ගමන් කරනවා. ඒ වගේම ආලෝකයේ වේගයෙන් තමයි x කිරණ ගමන් කරන්නේ. x කිරණ ඇහැට පේන්නේ කනට ඇහෙන්නේ නැහැ, නහයට සුවඳක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම x කිරණ කියන ඒවා තනි පොයින්ට් එකකට ફોකස් කරන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි එක් කරනවල විනිවිදයාම හැකියාව ගැන කතාකරුත් එක් කරනවලට පුළුවන් ද්‍රව ගණ වායු ඕනම එකක් විනිවිදයන්න හැබැයි මේ විනිවිදයාමේ හැකියාව ප්‍රඳා පවතිනෝ එක්ස් කරනවල තරංගායාමය ඒවගේම තීව්‍රතාවය මත ඒගම සහර ද්‍රවතින එක් කරන අවශෝෂණය කරන්න පුළුවන්ට ඉති මේ අවශෝෂණ කිරීමේ හැකියාව රඳා පවතින්න එක්ස් කරනවල තරංගායාමය සහ ඒ ද්‍රව්වේ ස්වභාවය මත ඒවගේම එක්ස් කරනවලට හොඳ අවනිකාරක හැකියාවක් තියනවා එක්ස් කරන නිසා උණුසුම් තත් ඇති කරන්න පුළුවන් ඒවගේම සමහර පෘෂ්ට මතරට නම ඒවයින් ආලෝක විකිරණ නිකුත් වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා ඒගේ මෙක්ස් කරනවලට පුළුවන් සමහර ද්‍රවයවල රසායනික ස්වභාව වෙනස් කරන්න මොකද එක්ස් කරනවලට පුළුවන්කම තියෙනවා ගොඩක් ක්‍රියාශීලී මුක්ත කණ්ඩ හදන්න සමහර ද්‍රව්‍යවල පාට වෙනස් කරන්න ඒවගේ මෙන්සයිමවල ඇසීමේ ක්‍රියාවලිය අඩාල කරන්නත් එක්ස්ට්‍රේවල්ට පුළුවන් තව මම මෙතන නොකිව්වත් එක්ස්කිරණවල ගුණ කියලා ඕන තරම් හොයාගන්න පුළුවන් අපිට අන්තර්ජාලය පොඩ්ඩක් එහා මෙහා ගියෝතින් අපි ොඩක් එක්ස්කිරණවල භාවිතයන් ගැත් කතාරම එක්ස්කිරණවල භාවිතයන් ගැන කතාරද අපිට මුලින්ම මතකට එන දෙයක් තමයි හොස්පිටල තියෙන එක්ස්ට්‍රේ මශන් එක ඉතින් මේ එක්ස්ට්‍රේ මැශන් එකෙන් එක්ස්ට්‍රේ බීම එක කැවම අපේ ඇගේ තියෙනව ඇටවලින් එහෙම එක්ස්ට්‍රේ කිරණ යන්නේ ටිකක් අපහසුවෙන් එනිසා එක්ෂ්‍රයක් ගත්තම ඒ ඇට තියෙන හරිය පොඩ්ඩක් සුදු පාරට පේනවා එනිසා අපිට අඳුරගන්න පුළුවන් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ වගේම පිළිකාවලට අපි පාවිච්චි කරන රේඩියේෂන් තෙරපි ඒකෙත් එක්ස්රේ භාවිත වෙනවා. එක්ස්රේ වලට ලොකු ශක්තියක් තියෙන හින්දා ඒව පාවිච්චි කරලා පිළිකා සෛල විනාශ කරන්න පුළුවන්. තව ගුවන් තොටුපළ ආරක්ෂාව පිළිබඳ සලකන අයත් එක්ස්රේ භාවිත කරනවා. බෑග් චෙක් කරන්න. ඒ වගේම වෙන මොන හරි අනවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවද කියලා බලන්න. ඉතින් එක්ස්රේ වල ලක්ෂණ වගේම තමයි එක්ස්රේ වල ප්‍රයෝජනත් ඉන්ටර්නෙට් එකේ පොඩි වටයක් දැම්මොත් ඕන තරම් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කාරණා දෙක ගැන පොඩ්ඩක් පැත්තකින් දාලා අපි යන් අද මාතෘකාව ගැන කතා කරන්න අද මාතෘකාව ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වේක්ෂය හොඳයි ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වේක්ෂය ගැන කතා කරන්න කලින් අපි බලමු ඇයි ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වේක්ෂය වගේ දෙයක් හැදෙන්න අවශ්‍යතාවයක් මතුනේ කියලා ප්‍රකාශ අන්වේක්ෂයට වඩා ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වේක්ෂය තියෙන වාසි මොනවද ප්‍රකාශ අන්වේක්ෂය ගත්තොත් ඔගොල්ලෝ දන්න දෙයක් තමයි ප්‍රකාශ අන්වේක්ෂයේ භාවිතා වෙන්නේ ආලෝක විකිරණ. ඉතින් මේ ආලෝක විකිරණ වලින් අපිට බලන්න පුළුවන් සීමාවක් තියෙනවා. ආලෝක කිරණ ගත්තම ආලෝක කිරණවල අඩුම තරංගායාමයක් තියෙන දම්පාටෙත් තරංගායාමය වෙන්නේ නැනොමීට හාරසියක් විතර. එතකොට නැනොමීට හාරසියට වඩා අඩු මොනහරි ද්‍රව්‍යයක් තියෙනවා නම් අපිට බලා ගන්න බෑ ආලෝක විකිරණ පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේකට මූලික හේතුවක් තමයි ආලෝක විකිරණ වල තියෙන විවර්තනය කියන දේ. එහෙම නැත්නම් අපි ඩිෆ්‍රැක්ෂන් කියලා කියනවා. යම් තරංගයක තරංගායාමය වැඩි වෙන්න වැඩි වෙන්න මේ ඩිෆ්‍රැක්ෂන් වෙන ගතිය, එහෙම නැත්නම් විවර්තනය වෙන ගතිය වැඩි. හිතන්නකො මොකක් හරි පුංචි සිදුරකින් ආලෝකය යනවා කියලා. මේ සිදුර කුඩා වෙන්න කුඩා වෙන්න අපි ලෝක නොපෙනී යනවා තමයි. නොපෙනී යන කලින් හැබැයි ඒක බොඳ වෙලා යනවා. දැන් ඔය හැට පේන්නේ නැති මට්ටමේ සිදුරක් ගැන අපි කතා කරේ. එහෙම නැතුව ප්‍රායෝගිකව අපි භාවිතා කරන දේවල් ගත්තත් ආලෝක විකිරණ නිසා අපිට ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා. ඒකට හොඳම උදාහරණය තමයි නැනෝ පාටිකල්ස් ගත්තම ඒ කියන්නේ නැනෝමීටර් එකත් 100ත් අතරේ ප්‍රමාණය පිහිටන ද්‍රව්‍ය. ඒවයි එක එක සයිස් එකට තියෙන එක එක පාට. එකම ද්‍රව්‍ය එක එක සයිස් එකට එක එක පාට තමයි වැලවම් පේන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට gold nano particles ගත්තම ඒකේ එක size එකකට තියෙන පාට නෙමෙයි size එක වෙනස් කරාම තියෙන්නේ ඊට පස්සේ වෙන size එකකට ගියාම වෙන පාට. ඔය රූපෙත් ඔයගොල්ලොන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පාට කෙසේ වෙතත් අපිට මේ නැනෝ මට්ටමේ තියෙන ද්‍රව්‍යවල හැඩයන් නම් කවදාවත් අධ්‍යයනය කරන්න බෑ. ඉතින් අන්න ඒ නිසා තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය කරලියට එන්නේ. ඔගොල්ලෝ දන්නෝ වේගයෙන් චලිත වෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන එක තරංගායාමේ අපිට ගණනය කරන්න පුළුවන් ඩී බ්‍රෝලිගේ සමීකරණයට අනුව. ඒතර අපිට පේනවා ඉලෙක්ට්‍රෝනවල තරංගායාමය ගොඩාක් අඩු වගයක් එන්නේ ඒ නිසා අපිට පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රෝන ධාරාවක් භාවිතා කරලා ගොඩාක් කුඩා මට්ටමේ ද්‍රව්‍ය නිරීක්ෂණය කරන්න. ඉතින් ඕක තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය භාවිතා වෙන මූලධර්මය. එහෙනම් බලමු ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් අපි කිව්වා ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය වැඩ කරන්නේ වේගවත් ඉලෙක්ට්‍රෝන ධාරාවක් නිසා කියලා. ඉතින් මුලින්ම අපි වේගවත් ඉලෙක්ට්‍රෝන ධාරාවක් හදාගන්න ඕනේ මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය වැඩ කරන්න කලින්. ඉතින් ඒකට අපි මොකද කරන්නේ? කලින් අපි X-ray කිරණ නලය භාවිතා කරා වගේ කැතෝඩයක් භාවිතා කරනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන ටික නිපදවා ගන්න. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට රත් කරපු ටංස්ටන් ෆිලමන්ට් එකක් තමයි මේ කැතෝඩේ විදිහට භාවිතා වෙන්නේ. අනිත් එක තමයි මේ ඔක්කොම දේවල් වෙන්නේ වැකියුම් එකක් ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ වායු පීඩනය ගොඩාක්ම අඩු කරපු පරිසරයක. ඉතින් කැතෝඩ කිරණ නලයේදී නම් අපි දන්නවා ඇනෝඩේ වැදිලා එතනින් ඒ ක්‍රියාවලිය ඉවර වෙනවා. නමුත් මෙතෙන්දී ලොකු සිදුරක් එක්ක තියෙන ඇනෝඩයක් තමයි භාවිතා කරන්නේ. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වික්ෂයේ කාර්ය සඳහා. එතකොට කැතෝඩේ නම් ඉලෙක්ට්‍රෝන නිකුත් වෙලා ලොකු ත්වරණයකින් එන ඉලෙක්ට්‍රෝන ඇනෝඩේ වැදිලා නවතින්නේ නැතුව ඇනෝඩේ තියෙන ලොකු සිදුර පාස් කරගෙන ඉස්සරහටම යනවා. ඉස්සරහටම යද්දී ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝන ධාරාවට හම්බ වෙනවා කන්ඩෙන්සර් ලෙන්සස් කියලා එකක්. ඉතින් මේ කන්ඩෙන්සර් ලෙන්සස් දෙකක් තියෙන්න පුළුවන්, එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂයේ ගුණාත්මක බව අනුව ඒ කන්ඩෙන්සර් ලෙන්සස් ගන්න වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රකාශ අන්වීක්ෂක නම් අපි දන්නවා ලෙන්සස් කියන්නේ කාච. හරියටම කියනවනම් උත්තල කාච. දැන් ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂක උත්තල කාච දාලා බෑනේ. මොකද ඉලෙක්ට්‍රෝන කියන්නේ උත්තල කාච වලින් යන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් එහෙනම් මොනවද මේ කන්ඩෙන්සර් ලෙන්සස් වලට අරන් තියෙන්නේ? ඇත්තටම කිව්වොත් ඉලෙක්ට්‍රෝමැග්නට්ස් විද්‍යුත් චුම්බක තමයි මේ කන්ඩෙන්සර් ලෙන්සස් විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් කරන්නේ අර ටංස්ටන් කැතෝඩෙන් හදලා ඇනෝඩේ හරහා යපු ඉලෙක්ට්‍රෝන ධාරාව ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂයට භාවිතා කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ හොඳ ලස්සන ඉලෙක්ට්‍රෝන බීම් එකකට හදලා දෙන එක. ඉතින් ඔගෙන් පස්සේ සාම්පල් එක තියෙන තැනට ඉලෙක්ට්‍රෝන ටික එනවා. ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝන ටික ආවෙන් පස්සේ ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝන ටික ඇවිල්ලා සාම්පල් එකේ වදිනවා. සාම්පල් එකේ වැදුනට පස්සේ මූලිකවම ආකාර දෙකකට ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට වෙන්න පුළුවන්. ඒ තමයි secondary electrons, ද්විතීයික ඉලෙක්ට්‍රෝන කියන ඒවා. අනිත් එක තමයි back scattering electrons කියන එක. ඉතින් back scattering කියන එකට හරියම සිංහල වචන මම දන්නේ නැහැ. ඔබ පසු විසරුම් මොකක් හරි එහෙම එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ secondary electron කියලා කියන්නේ අර ඉලෙක්ට්‍රෝන ධාරාව ඇවිල්ලා සාම්පලේ වැදිච්ච ගමන් සාම්පලේ surface එකෙන් පිටවෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට. ඒ පිටවෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන ග්‍රහණය කරගන්න එහා පැත්තෙන් detector එකක් තියෙනවා. ඒ detector එකෙන් අපිට පුළුවන් ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝන ග්‍රහණය කරගෙන අවශ්‍ය විදියට දාලා ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂ රූපය ගොඩනගා ගන්න පරිගණක අවශ්‍යයි. මතක තියාගන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂක පාට පින්තූර නෑ. ওই පාට ඔක්කොම අතින් දාලා හදපුවා. ගත්තත් ගන්න බලන් බ්ලක් ඇන් වයිට් පින්තූරයක් විතරයි. ඊට පස්සේ අර බැක් ස්කැටරින් ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් කියන ඒවා ඒ කියන්නේ සාම්පල් එකේ ටිකක් ගැඹුරු ප්‍රදේශයක ඉඳන් එන ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට. ඒ වගේම සාම්පල් එකේ ගොඩක්ම ගැඹුරට යන ඉලෙක්ට්‍රෝන ආයේ එන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට X කිරණ වගේව පිට වෙන්න පුළුවන්. අර X කිරණ අලේ වෙච්ච ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙලා. ඉතින් ගොඩක් දියුණු ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂවල X කිරණ හඳුනා ගන්න ප්‍රෝබ් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ප්‍රෝබ් එකකින් එන දත්ත වලින් අපිට තව වැඩි දියුණු කරපු තොරතුරු ටිකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. සරලවම කියනවා නම් මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂ භාවිතාවල අපි කරන්නේ අපිට දීපු මොකක් හරි සාම්පල් එකේ ෆොටෝ එකක් ගන්න එක නෙමෙයි. ඒක ගැන පුළුවන් තරම් තොරතුරු එකතු කරගන්න එක. ඒ එකතු කරගන්නපු තොරතුරු වලින් අපේ ඇහැට ගෝචර වෙන විදියට බින්දුරයක් නිර්මාණය කරගන්න එක ඉති ඉලෙක්ට්‍රෝන නික්ෂ භාවිතයගල ඒවගේ බින්දුරයක් විදිරක් නෙවෙයි අපිට හම්බෙන සාම්පල්ලගේ රසායනික සංගතිය ක්‍රිස්ටල් ස්ටක්ෂක වගේ ගොඩක් දේවල් ගැන තොරතුරු ගන්න පුළුව මේකත්ය අර කලු පොහරේ චායරූපය ගත්තාවගේ තමයි තම ඊට වඩා දියුණු අන්වේක්ෂපර ගත්තියන ලෝක උදාහරණක දිට ඇටමික් පෝස් මයිකරස්කෝප් කියල ගක්තින ඒක කරන්නේ පඩි ප්‍රොබ් එකක් තිනයි ප්‍රොබ්බයි පිඩාම්බච්ච සම්පල්ලගේ හැම ඇටම්හකට ම පරමාණුවකටම තට්ටුවර කරගල්ල බලන්න අට්ටු කරගෙන සරල දෙරගන්න හොමද ඒ හැඩේ කිය ඉ එච්චර දේවල් ලේලවල්ලට රං එන්න හැබැයි අපි දවශ්‍යනං ඒ ගැන පස්සේ ලෙක කතා කරන්න පුළුව ඔයතැන අද වීඩියෝකටිකක් දිග වුණා අමක් නෑ එක යාලුන්ටත් දැනගන්න කියන්න මේ වීඩියෝ ගනිවාර යාලුන්ට පෙන්න්න අපේ චැනල් එක සබස්්‍රයි් කරන්න එනම් ගිල්ලන්න ගොල හැමෝටම සුබදවසක් ආයි